baziwe bahlali nimbonge uNkulunkulu mawuthe walala wavuka usaphila uright empilweni ngoba njengamanje uyabona ukuthi laba esibathandayo abavela komabona kude bayasishiya bayalandelana bayalandelana njengoba sibona-ke namanje ukuthi umncedisi shabangu lowo phela obebizwa ngokhulekani ku-rhythm city usethe washiya naye ayike bahlali nje basazi ukuthi ezibuhlungu azipheli nje basesithe sabona ukuthi obaziwa ngokuthi ungukhulekani obekade elingisa ku Redeem City eh e, kodwa igama lakhe langampela ingumncedisi shabangu othe wadlula emhlabeni so umndeni wakhe uyacela futhi uyanxusa umphakathi nasenkundleni zokuxhumana ukuthi uyacela ukuthi ke unikwe iprivacy ngesimo ababhekene naso siyazi ukuthi impela kubhlungu kepha ke eh ngeke phela singasho njengomuntu ebesimazi simbona evela endaweni komabona kude phela nje esingakusho ikona ukuthi nje umndeni wakashabangu ulale ngenxeba ngoba isimo lesi esingehlela noma ngubani empilweni so ungomunye ke ukhulekani engathi bevela endaweni eziningi abekade edlala kuzona kuma theater production eh evela njena nakuyona ke vele ki Rhythm City le kuyona vele eh nakwi eh ilab number number so sikhalisana nawo ke umndeni wakashabangu kulesi simo asitheba abathe babhekana naso kubhlungu balale ngenxeba sibe sesicela ke nabo ke phela kabama social media ukuthi babese ke beyahlonipha nje babesho ukuthi bacela i privacy bacela ukuthi bake bathi ukuthi babe bodwa bahloniphe kungabi khona izinto ezizoba hlanga hlanganisa ngoba bavele phela kumanje already baqakekile eh, bakhathazekile ngesimo abathe babhekana naso sibongeke nokuthi ama fans inkosi yami kuthiwa eh amakhondolo insizi athe angena elandelana awu kwakuhle lokho ama-condolences angene elandelana nami ngibe omunye wabo othe wafaka ilento umyalezo ukuthi o alale ngenxeba alale ngokuthula eh kuko siyazi ukuthi vele impilo iyakuthatha ikubeke lapho ithe ikubeke khona kushuthi naye ibanga abekade elibekelwe uNkulunkulu ukuthi uzoliphila singasakhulumi ke kakhulu bahlali asibambe kanjalo ke nje ukuthi kube ukhulekani lo phela bengumncedisi uthe washiya akasekho umndeni nabo bonke sithabalale ngenxiba